Привет всем, кто смотрит это видео. В первой части ролика я сыграю вам инструментальный кавер американской народной песни Стагер Ли, основанный на версии Доктора Джона, ссылка в описании. А во второй части видео расскажу, какие настройки синтезатора я использовал, чтобы он звучал не просто как обычное фортепиано. Итак, я думаю, все заметили всплывающее окошко слева сверху с какой-то ногой и педалью. Нога, как ни странно, моя, а педаль — это педаль экспрессии. Вот такая вот. В общем случае она служит для того, чтобы прибирать и добавлять громкость ногой. Но на более продвинутых исполнительских синтах, рабочих станциях и MIDI-клавиатурах на нее можно назначать другие параметры. Э, например, сделать, чтобы педаль работала наоборот, то есть при нажатии звук уходил на минимум. Сейчас покажу, как это можно использовать. Итак, вот он, Kurzweil PC3, гордость американского синтезатора строения. В нем интересующие нас настройки вынесены в режим Setup, позволяющий миксовать до 16 слоев с разными тембрами. Сначала создадим слой с тембром Piano Stack. Это стандартный пресет номер 129, один из моих любимых в фортепианной группе. Он миксует тембры акустического и электрического пианино. В результате получается яркий и универсальный звук. Затем дублируем этот слой и настраиваем оба слоя так, чтобы до середины клавиатуры звучал один слой, а на другой части клавиатуры другой слой. Настройки Low Key и High Key в меню KeyVal устанавливают нижнюю и верхнюю границу каждого слоя. Готово. Теперь надо сделать, чтобы верхний слой с помощью педали экспрессии плавно перетекал в синтовый лид. Дублируем верхний слой и меняем тембр на пресс Lead e 2. Этот тембр я сделал на основе стандартного пресс лида. Но за счет работы фильтра, изменяемой атаки и другого редактирования сделал его более выразительным и ярким. А теперь нам нужно настроить педаль экспрессии. В отличие от других синтезаторов Курцвейли, нужные нам настройки находятся не в самих тембрах, а в режиме сетапа, что на мой взгляд довольно удобно. Выбираем верхний слой Piano Stack, идем в пункте педаль, а затем назначаем на педаль параметр Express, который отвечает за изменение громкости. Далее меняем Scale на минус 100%, чтобы педаль работала в обратном режиме. И добавляем 127, чтобы значения не уходили ниже нуля. Еще можно сделать, чтобы при смене сетапа параметр Express автоматически становился 127, чтобы не сбивать громкость на новом сетапе. Затем переходим в слой, где у нас назначен лид, и тоже назначаем на педаль параметр Express. Остальные настройки менять не надо, разве что при желании можно назначить установку экспрессии на 127 при смене сетапа. Теперь, когда я начинаю качать педаль, звук пианино начинает плавно перетекать в лид и обратно. Таким образом можно плавно и быстро переключать пары разных звуков между собой, что добавляет игре на синтезаторе дополнительную выразительность и может использоваться для создания различных звуковых эффектов. Thank you. Спасибо за просмотр, ставьте лайки, пишите комментарии, подписывайтесь на канал. Здесь планируется еще много интересного видео касательно игры на синтезаторах.